svut bermay qo'ydi mana больницalarimizda ahvol og'ir chaqaloqlarimiz mana uranib chirmanib turgan holda ham sovuqda muzlab yotibdi kecha kecha abiddan beriga svut yo'q mana chaqaloqlarimiz to'rt soatdan beri svut yo'q mana bu qanday ahvol bilmasam ata penalarimiz svutga ishlaydi svet yo'q gazimiz ham svetga ishlaydi choysiz mana ishchilarimiz mana ishchilarimiz mana o'ranib ahvolimiz og'ir hech qilmasa bansaga suvitib beringizlar mana ahvol xotinlarimiz mana mana ikkitalab uchtalab ko'rpa yopib sovqatib yotibdi mana chaqaloqlarimiz iltimos sizlardan suvitni yoqingizlar hech qilmasa bansaga suvut berib turingizlar chaqaloqlarimiz sovqatib qolyapti tashqarilar mana mana hamma yer tuman qor sovuq muzg'aloq hamma joy